yeah. I mean, really, really, yeah, Skull, yeah, yeah, yeah. That boy Baby, is Reconozco que mi pasado no fue de tu luz. Y ahora que ando perdido por culpa de todo ese flujo. Me quieres ver caer porque nadie es como tú. Every ando working, siempre en el street Juntando todo mi broken Ando referee que me conocen en el bloque Si eso soy así, perdón, me tengo un destino Te veo, te morí Yeah, con mi phone eh, Que soné, solo estoy con vos Olvido, oh, pero tranqui, yo tengo tu amor Straight way, la eh, ah. No la De The Fox, ando en el fog Quiere que te chico Ya se cambió porque no la vio Solo estoy por lo mío Que yo ande muy tranquilo Significa que tú vienes Ustedes solo escuchan pero no me pueden ver Ya quiero un solo para darle de comer De tanto que hablan también de venta Yo un poco de fe Siendo en la mía ya tocando por cupe Ganando una lana calle rincones Baby, ahora no I'm me conocen en el bloque Tú soy e así, si perdón tengo un destino Te pego un morí, baby Ahora ando working, siempre en el street Juntando todo mi broken Ando referee, que me conocen en el bloque Tú soy e así, si perdón tengo un destino